Ah, não vem ah, ah, Eu vou sentando mais Fico de costas e olho pra trás Você se exibe até pé tá demais Mulher gostosa sabe o que faz é tá não pode recitar, não pode ser comprado, não pode pedir. É isso, Saquei o quê? Não, puta. Deixa eu assim, ó. Você.